अस्सलाम वालेकुम आज की ये वीडियो है एक कुएं के बारे में ये सऊदी अरब में हाइल से 200 किलोमीटर दूर है तो ये कुएं का पानी में बहुत फ़ायदा मिलता है ये एक न्यूज़ चैनल पे मैं देखा था तो चलो इसके बारे में जानते हैं एक सऊदी शहरी से मैं पूछा तो इनका जुबानी सुनते हैं بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من محافظة الشاملي بئر آه، ساجر القدي أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنا وعنه وأن يجزيه خير الجزاء وأن يثيبه هذه جموع آه، غفيرة قد أتت لهذه البير آه، ولم وليست الزيارة الأولى لهذه البير أنا أكثر من خمس زيارات زرتها مع والدي البير فيها علاج للحساسية وفيها للبهاق وقد روي لنا كثيرا من الناس وشهد لها بأن هذا البير علاج نسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء وقد علمنا أنه أتت له بمبالغ كبيرة ولكن أبى هذا الرجل إلا أن يجعلها وقت لله سبحانه وتعالى وأتمنى آه، من جميع المسلمين أن يدعوا له بالخير وأسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنا وعنه صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه شكرا شيخ هذا كله مويه يا شيخ هذا كله مويه ايش تسوي انت؟ انا اسوي ترويش بيت ترس بيت في فايده واحد شهر اثنين شهر ليش ما في شيء هذا سمسم ها؟ سمسم كذا ما يقدر سيارة صغير तो ये बंदा आया गसीम से हाइल तक पानी लेने के लिए ये पूरा ड्राम भर के लेके जा रहा है हम्म, और ये सुबह एक घंटा के लिए खोलता है दस बजे से ग्यारह बजे फिर शाम को चार बजे से पाँच बजे तक एक घंटा में जिसको जितना पानी लेना है पीना है नहाना है एक घंटा बस बहुत ही फ़ायदा पहुँचता है ये पानी से और ये पानी प्रेगनेंट औरत को पीना माना है खाली नहा सकते हैं और जिस जिसका अंदर पक पतरी है उसको भी पीना है और नहाना है इससे बहुत फ़ायदा मिलता है और एलर्जी के लिए भी बहुत अच्छा है स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है हम लोग काफ़ी नहा के निकले और बहुत लोग आ रहे ये कुआ एक तारीखी कुआ है लेकिन मुझे इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है फिर भी मैं न्यूज़ चैनल पे सुना और इसलिए ढूंढ के हाइल में जाके पाँच छः घंटा ढूंढा नहीं मिला बाद में फिर हाइल पे एक दिन रुका फिर एक सऊदी से मालूम किया लोकेशन मिला बाद में जाके ये जगह मिला है तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है कोई किसी को किसी तकलीफ़ है तो से इसका स्वाद मिलेगा और अगर कोई जाना चाहते तो मेरा वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लोकेशन दिया हुआ है ये लोकेशन से जा सकते ये हाइल से 200 किलोमीटर दूर है फिर हाइल से जाके फिर उधर हाइल हाइल पे फिर रिटर्न आना है हाइल से फिर याद आना पड़ेगा thank you very much for watching my video